हैं तनाव ठीक है जैसा कि मैंने आप सब लोगों को एक खैरियत से जनाब ठीक है जैसा कि मैंने आप सब लोगों को एक Put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air, in the air.